guys, ketemu saya lagi hari ini saya mau ke Garden Dragon Center mau nunjukin mall yang dalamnya ada makanan Indo, makanan Jepang, Korea, semua ada ya guys. Dragon Center. Samsung kita mereview ya guys saya mau melihat dalamnya di sini banyak orang jual jual penjualan barang bekas keindahan center ada tiga lantai guys yang paling atas untuk ski kayak buat salju mainan Thank depan guys di atas kita lihat lantai bawah di bawah ada ada toko guys gado ada diskon karena Natal guys terus kita putar ke sana guys di bawah itu ada seperti ini ini harganya murah Dragon Center ini kita lama ya seperti ini ini di gedung bawah topi di Baleno 39 untuk anak-anak diskon screen terus sini. ini kalau di Indonesia kayak masih jelas harganya lebih murah baik one depan terus ada bos ini nanti di atas di lantai berapa ada masakan seperti ini guys 99 dapat dua guys gila men diskon ini guys yuk setelah itu di sana jual apotik mata Adidas sepatu Adidas mungkin juga diskon terus ke sini terus ke sini hari ini aku mau muter-muter mau ngaduk-ngaduk Dragon Center ya guys raksasa jualan sendiri terus muter nah, kan ada langsung tujuannya kecamatan harganya kecamatan harganya 50 langsung karena dua lantai ini bisa ngukir nama guys kalungnya ada diukirin nama kita ke lantai dua ini seperti di Indonesia dicoba baru boleh beli es krim ya kita muter ke lantai dua apotik orang jualan seperti ini kaos kaki cekit sing jelek sepatu diskon ini diskon guys toko pesen Walsen ini pakai lip karena saya mau ngaduk-ngaduk Dragon Center ini pengharum ruangan topi giti orang apotek lagi lantai dua ya guys terus kita lantai ke lantai tiga ini jualan biok gelang sebagainya terus kita ke lantai dua ke lantai tiga lantai tiga sama kita disuguhkan dengan hardware sekalian di sini itu makan-makan ini makanan Jepang selanjutnya lagi ini kayak gede banget di sini ini safety ini juga diskon ini pihak saya guys terus di gedung sini kalau nggak salah untuk makan-makan guys banyak makanan ini restoran Jepang Cina ini sensoria ya, Jepang ini restoran-restoran toilet sushi susinya langsung jadi cepet yuk yuk 5 dolar guys terus kita naik lagi kita naik ke atas yang paling atas makan-makan ketiga tiga ini lantai empat atau tiga ini ini muter lagi ya guys seperti ini HP baju Juli 52 guys kontes maning lagi baju lagi harga 50 lantai 5 ternyata sudah lama nggak kesini banyak perubahan ya guys. salam Seperti ini. Hampir sama dengan mongkok. yuk membawa resepi

kita ke atas lagi lantai 6 yakin yang terakhir adalah makan-makan kita bobok hari ini dari kaca gedung dari suasana Sansuiko kok takut ya aku ya di zona lantai 7 atau 6 6 matches. Vietnam. Seperti ini guys. Dragon Center ini masih ada di atas itu mainan anak-anak untuk salon. yang cah untuk yang saya kes dompet kita coba kita jelajahi es krim lama enggak ini banyak kan main main kan guys masih di mana yuk makan makan itu lantai paling atas sendiri kita ke sana 又有足織嘅喎！可能去公 sini gas banyak perubahan sekali berarti ini levelnya yang 9 itu untuk mainan day fantasi nah guys itu fantasinya itu fantasi dragon yang jalan karena dibilang nama dragon di sini ada dragon ini yang paling atas guys isinya oke hmm. yang paling atas ini kayaknya di lantai di bawah mainan anak yang paling atas guys sebenarnya tempatnya adalah dragonnya di sana yang muter sini guys mengerikan nggak fantasi amis fantasi abis orang jualan seperti ini tuh bajunya keren banget seperti ini istilahnya untuk yang chest seperti ini chest hari ini baju lantai dua paling atas ternyata paling atas untuk main anak-anak guys terus di lantai dua itu ada ski ski buatan kayak di luar negeri itu nah di sini dia banyak guys terus di sini tempat makan-makan kita bisa lihat kita mainnya belinya tiket di sini kita main di sini guys makan di sana beli makan di sini nah ini dia kayak di luar negeri kan ini ada kan terus buat sini belinya gimana belinya di sana karena di sana itu foodnya ya yang termasuk food yang ini guys nah macam-macam ini harganya standar sih mau beli yang mana pun ada tutup mau makan apa ada aja lucu sesuatu es krim ini Jepang kari Jepang 32 standar lah harganya guys nah, standar Jepang punya 640 makan apa ada aja sini ini pizza India banyak yang makan ya ini yang dinamakan murah ya mana ya aku mau makan apa ini Cina food macam-macam double kalau begini tutup guys Yes. guys kita lihat dari sini dan ini yang saya bilang tadi guys dragonnya lah yang muter-muter di atas guys yang dinamakan dragon center nah ini berapa 9 kalau nggak salah 9 lantai suka Lexer ya guys dari saya semangat touring Dragon Center touring Dragon Center ya guys bye bye